Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. 3, 2, 1 Terima kasih telah subscribe channel ini dan semoga Anda sukses selalu. Latahan 10 sebab hadirnya cinta kepada Allah Cinta adalah kedudukan yang banyak diperebutkan oleh manusia, bahkan dengan antusiasnya, mereka berlomba-lomba ingin mengetahui hakikatnya. Dengan semangat ruh cintalah, para ahli ibadah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Maka cinta adalah makanan hati, nutrisi jiwa, dan penyejuk mata. Cinta adalah kehidupan, yang jika seseorang diharamkan darinya, niscaya dia termasuk di antara sekian banyak orang yang mati. Cinta adalah cahaya, yang apabila seseorang kehilangannya, niscaya dia akan berada di laut kegelapan. Cinta adalah penawar, yang apabila seseorang tidak memilikinya, maka niscaya semua macam penyakit akan singgah di dalam hatinya. Cinta adalah kelezatan yang apabila seseorang tidak memperolehnya, niscaya hidupnya seluruhnya adalah kesedihan dan kepedihan. Cinta adalah ruhnya iman, amal perbuatan, segala kedudukan dan keadaan yang apabila musnah darinya, niscaya ia bagaikan tubuh tanpa nyawa di dalamnya. Cinta adalah kendaraan suatu kaum yang mereka selalu berjalan di atas punggungnya menuju seng kekasih. Dan dia adalah jalan mereka yang sangat kokoh yang mengantarkan mereka menuju rumah-rumah mereka dengan cepat. Demi Allah, sungguh telah pergi seng pemilik cinta membawa kemuliaan dunia dan akhirat, di mana ketika bersama kekasih mereka merupakan puncak kesempurnaan dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan dengan kehendak dan hikmahnya yang sempurna bahwa seseorang bersama orang yang dicintainya. Maka cinta merupakan kenikmatan yang sempurna bagi para pecinta, Adapun di antara sebab-sebab yang dapat menghadirkan cinta seorang hamba kepada Rabnya dan menghadirkan cinta Rab kepadanya yaitu 1 membaca Al-Quran dengan mentadaburinya dan memahami makna-maknanya dan maksudnya, tafsirnya dua. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabnya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis Riwayat Al-Bukhari 3 terus-menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi, baik dengan lisan, hati, ataupun dengan perbuatan maka besarnya kecintaan seseorang kepada sesuatu, sebesar dan sebanyak zikirnya kepadanya. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya akan banyak mengingatnya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram, Ki Esarat 28, 4 mengutamakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kecintaan kepada dirimu sendiri ketika diliputi hawa nafsu, dan mengikuti serta mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Q.S. Ali Imran 31 telah disebutkan tanda cinta, buah dan manfaatnya, maka tanda cinta, seseorang, kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Sedangkan manfaat dan buahnya adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang mengikutinya, Rasulnya. Maka jika tidak ada Al-Mutabarah, mengikuti Rasulnya, ini menunjukkan bahwa cintanya adalah dusta, tidak benar lima menelaah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dan mengenalnya serta menelusuri dan menyelaminya di dalam taman-taman pengetahuan tentangnya. Maka barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya pasti akan mencintainya enam mengakui kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya yang tampak, zahir, maupun yang tidak tampak, batin, karena sesungguhnya hal itu dapat memotivasi seseorang untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh hati ini tercipta, fitrahnya, mencintai orang yang berbuat baik kepadanya tujuh menundukkan hati sepenuhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala delapan. Berhalwat, menyendiri untuk beribadah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu dia turun di akhir malam untuk bermunajat kepadanya dan membaca kitabnya, Al-Quran, kemudian mengakhiri ibadah kepadanya dengan memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Karena waktu itu adalah waktu pembagian rampasan perang, keuntungan, dan hadiah-hadiah dari Allah, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, dan ada pula yang diharamkan, tidak memperoleh sedikitpun sembilan berteman bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang jujur benar, keimanannya, dan mengambil yang terbaik dari buah pembicaraan mereka, dan hendaklah kamu tidak berbicara kecuali benar-benar pembicaraanmu terdapat maslahat dan kamu mengetahui bahwa di dalam ucapanmu terdapat tambahan kebaikan untukmu dan bermanfaat buat orang lain sepuluh menjauhi segala sebab yang dapat menjadi penghalang hati ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab-sebab yang sepuluh ini, maka insya Allah sampailah para pecinta kepada lokasi-lokasi cinta dan bertemu dengan Seng Kekasih, Abu Nabil. Sumber, diterjemahkan dari kitab, An-Nukat al-Ashu ADZ Zahabiyah, karya, Syekh Rahman bin Ali Ad-Dusari. Fatwa Islami Hukum merayakan hari ulang tahun tanya, Syekh Ibnu Bazrahimahullah ditanya tentang apakah hukum merayakan hari ulang tahun. Jawab, merayakan hari ulang tahun tidak ada landasannya dalam agama kita yang suci bahkan ia adalah bida berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangkan suatu perbuatan baru, mengada-ada, dalam urusan kita ini, agama, sesuatu yang bukan darinya maka hal itu adalah ditolak, mutafak alaih. Dan dalam lafaz Imam Muslim yang ditalikkan, diriwayatkan secara mualaf, oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam saihnya dengan lafaz yang jazm, tegas, pasti, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan dari urusan kami, agama, maka hal itu adalah ditolak. Telah diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan hari lahir, hari ulang tahun, beliau selama hidupnya, tidak juga memerintahkan hal itu serta tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat beliau, demikian juga halnya dengan para Al-Hulafaur Rashidun dan seluruh sahabat beliau tidak pernah melakukan hal itu padahal mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui sunnah Nabi, orang-orang yang paling dicintai oleh beliau dan orang-orang yang paling komitmen dalam menjalankan ajaran beliau maka andai kata perayaan hari lahir, maulid Nabi, adalah disyariatkan niscaya mereka pasti berlomba-lomba merayakannya. Begitu juga, hal ini, tidak pernah dilakukan dan dianjurkan oleh seorang pun dari para ulama yang hidup pada abad-abad utama. Maka berdasarkan hal tersebut, Diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk ajaran syara agama yang karenanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dan kami bersaksi di hadapan Allah dan seluruh kaum muslimin bahwasanya andai kata beliau melakukan atau memerintahkannya atau dilakukan oleh para sahabatnya niscaya kami akan berlomba-lomba untuk melakukannya dan menyeru kepadanya sebab kami, Alhamdulillah, adalah termasuk orang-orang yang paling komitmen dalam mengikuti sunnah beliau dan mengagungkan perintah dan larangannya. Kami memohon kepada Allah agar kami dan seluruh kaum muslimin dapat berketetapan hati, sabar, dalam menjalankan kebenaran dan terhindar dari setiap hal yang bertentangan dengan syara Allah yang suci, sesungguhnya dia adalah maha pemurah lagi mulia, Al-Fatwa Al-Jmiyah Nilmarahal Muslimah, Jilid 3, halaman 1099. Sekian terima kasih dan semoga bermanfaat.